Karibu 6 Online, channel pekee inayokuletea uchambuzi wa magoli baada ya mechi kuisha, na leo tunaenda kuchambua mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga iliyochezwa leo hii tarehe 28 mwezi wa tano mwaka 2022. Dakika 90 zimekamilika, mwenye macho ametazama, Simba wanaogulia kwa goli moja kutoka kwa Faisal, ambapo aliwafunga dakika ya 25 goli moja. Emtazama goli hilo la Faisal aliyoifunga kufunga Simba, alafu uache maoni yako. Faisal Salim. with a shot! Oh my goodness! Did you see that? thank you ebanawe ni goli la mbari kaweka historia. Huyo ni Faisal aka Fei Toto kutokea Zanzibar. E bana, hiyo ni mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga. Yapi maoni yako kuhusiana na Faisal kufunga goli la mbali? Eh, goli la nje ya kumi na nane. Yapi maoni yako? Niandikia hapo chini ya komenti, na pia usisahau kubonyeza neno subscribe kwa mechi nyingi zaidi, na kuacha na swali ila hapo nijibu chini ya komenti hapo. Je, ni uzembe wa mabeki wa Simba mpaka goli kufunga amefungwa ama ni uzembe wa kipa. <laughs> Niachie maoni yako hapo chini, alafu mimi nitayasoma. Hii ni Swix Online, usiache kubonyeza neno subscribe wewe. Watani wajari